你不要一直。我们昨天也来了，让什猫头鹰，两者叫做两脚虾，是一种猫头鸭。然后呢？嗯，大为什么会来到这边？ 因为他是追逐老鼠猎物来这里的，然后是谁发现他的？是我，是我啦。那你啊，应该是那个拍摄人家的妈妈。有，猫头鹰就站在这个衣架上面不是啊，晾衣杆啦。已经瞪大大，大大的瞪着妈妈，然后妈妈就啊啊啊，然后 臭在哪里？臭在这个位置，而且超级臭的呢。 <laughs> 来拍拍看，那个长什么样子吧。妈妈的叫声呀！啊啊啊！还有这边还有一点点，这个就是这这几滴都是它的大大便还是尿？啊，有屎哎！我臭！很臭，很臭吗？嗯。你还闻？为什么闻不到？你闻不到？你再你再靠近闻。 <laughs> 因为猫头鹰一直在这里，妈妈觉得很恐怖，有一双大眼睛瞪着妈妈，所以妈妈他们决定把它赶走。爸爸还在这里，用了长棍子一直敲这个窗户，所以打开了，把它敲碎了。太喜欢在这里，一直一直站在这里不动。哟。 你找不到路出去，对不对？我也不敢出去啊，我怕被你撞到，怕被你刮伤。你你小英，你好小英好了，小英。那你要叫他什么？我叫他。 在下雨。 我这我的左手不要动，你知哎，出去了？去了吗？乱动一点啊！他没有发现那边有一个窗哎！好笨哦！我 <laughs> 他一直在注意我们呐。对啊，没办法，我只是想要绕出去已啊。 可以开了。那我们就使用我们的绝招了，吹风机把它吓跑，它就很不高兴离开了，走飞出去，就就准飞走了。继续，OK，安全。